Gaur Bilboko udalera begira jarriko gara eta elkarrekin Podemosen hautagaiare egingo diogu elkarrezketa. Ana Pinyals, da bera Bilboko hautagaia, alkatezarako hautagaia, alkate gaia. Sandra Andrea, egunon? Egunon. E, kalean egin beharreko politika dela esaten da udal politika, zuzau kalean ere ikusi zaitugu, gure eh, kanpainako bloke horietan. Zesan dizute herritarrez, zeskatzen dizute? Bueno, ba, gauza pilo bat, batez ere beraiekin kontatzea eta ba, iri ereduan e, modelua diseinatzerako momentuan, ba, bera beraiekin parte hartzea, ba, bueno, beraien e, eh, bete beharrak, ba, mai gainean jartzea eta beraiekin egitea politika. Betik gora. Parte hartza ere du bat eh, proposatzen duzu eberaz, eh, pentsatzeko da zuen hauteskunde kanpaina ere, herritarrekin elkarlanen egingo zen dutela, baina hori nola egiten da? Bueno, ba, beraiekin elkarrekin egoten, entzuten, daukagun programa ia zeureun neurri konkretuak hausoka, banatuta, eta batez ere hori, batez ere e, aurrekontu momentuan, ba, bakarrik euneko bata e, ba, bideratzen da beraien bete, beharrak zaietzen, eta gure ustez, ba, bueno, e, hor egon behar da arlazio hobea ez bakarrik entzutea, baizik eta bere egin bete berreak zaitu. Eta zeren inguruko kezkak plazaratzen eh, dituzte? Bueno, ba, batez ere esaten digute jasangarri tasunaren inguruan, ere bai eskatzen digute beraien kezak ba, mm, ba tasuna izatea, ba, esaten dugu auzoak erdigunean jarri nahi ditugula, auzoen artean desberdintasun asko eh, daude, Bilbo eh, desberdintasun gehien dituen duen iria da Euskadin, amar hau oso txiroenak e, eh, Bilbon daude, orduan desberdintasunekin ba, amaitu, amaitu behar da, batez ere, ba, bueno, ausokideek e, eh, desberdinak dira, adibidez, lapeñakoek eta indautxokoek. Orduan, ba, bueno, desberdintasunekin ba, amaitu behar da. Eta adibide konkretutara joan da, ze desberdintasun klase dauzkate? Ba, lapeñakoek, zuk, e, eh, elkarrezketaren baten irekorri zut, indautxokoekin, adibidez. Baiak, eh a ber, desberdintasunak indize sozioekonomikoa familiarenak oso desberdinak dira eta gobernu municipalaren udal eh, gobernuaren eh, prioritateak beti zentralizatu dira ba hori zentroan. Orduan, adibidez goiko hausok hausoetan, ba adibidez igogailuak e, daude, baina batzuetan ba bueno, ez da darabiltzate oso oso ondo. Ba bueno, kontuan izan da biztanleria oso zaharkituta dela, ba hori ba, izango zen gure partetik ba, lehentasuna bat. Adibidez ere bai, e, bide gorriekin gertatzen dena, e, gure ustez, ba, bueno, garraio publikoa e, indartu behar da, hobetu behar da, bizikleta E, erabiltzearen kontua, ez dugu e, ulertzen bakarrik e, ba, bueno, ondo pasatzeko garraio bezala, uste dugu garraio publikoa oso ona izan behar dela batez ere gazteentzat eta bide gor interkonektatuak eta seguruak planteatzen ditugu auzokide guztiek ba, e, bizikleta erabiltzeko garraio publiko bezala ba, erabilia alizatea. Esan zu Bilbon auzo horietan zaharrak direla nagusi, bai. orokorrean Bilbo zahartzen ari da, Euskal Herria bai. zahartzen ari da, mhm. Europa zahartzen ari da, ez da. Eh, bai. Pensatzen dut, hiri adeitsuak eta abeik egin nahiko dituzuela adineko entzatere, eh, mhm. gogailuak aipatu dizkia zu, baina beste ze ardatzetan egin daiteke hiri bat, adeitsua, Eh, adinekiko etiko. Bueno, beraiei ere bai e, dauzkate pilo bat denbora librea, e, eh, beraien txat, bueno, pentsonen kontua ere bai oso garrantzitsua da, naiz eta idual kompetentzia ez izan, baina pentso duinak izatea oso garrantzitsua da, beraien lekua, beren aizialdi denbori, denbora hau, ba, disfrutatzea ere bai ondo legoke, bueno, pilo bat gauza egin dira, eta adibidez, e, udal barruan, ere bai beraien txat konkretuki, ba, bueno, e, kontakaliaren bat edo egotea ondo legoke. Mm-hmm. E, nola entzuten ditu, kalearen e, eskariak, elkarrekin Podemosek, ze Bilbon adibidez, jubilatuak, gaztelenero ateratzen dira kalera, martxoaren sortziko eh, bai, bai. emakumeen eh, aldarria ere oso ozena izan zen, zuek parte hartzea lehen esan dugu bultzatzen duzuela, baina nola entzuten du hori, nola jasotzen du informazio hori elkarrekin Podemosek? Bueno, esaten dugu egia da gure militantzia oso plurala dela, eh, jende asko parte hartzen du mugimendu sozialetan, eta batez era da bere beraien ahotsa, ba, instituzioetara eramaten. E, jakin dago, bueno, e, udal politikan kompetentzia batzuk daude, parlamentuan beste batzuk, baina, bueno, azkenean e, instituzioen artean ba, koordinazioa egotea ondo, ondo dago, eta bueno, batez ere, beraiek e, behar dutena, ba, gu eskaintzen. Baina ez talderin zuten dio, ze, jubilatu bai, feministe bai, gehiago nori? Gazteei, mm. e, emakumeei, bueno, kolektibo beharrak dituen kolektiboei, bai, guztiekin elkartzen gara. Bilbon ondo bizia jendea zure ustez? bueno, beraien ustez batzuk hobeto beste batzuk txarrago. Eta gizarte koesioa bermatzeko e, Bilboko udalean zen aurre hartu berdira. Ba, batez ere desberdintasunekin amaitzea. Gu nahi dugu Bilbo ekitatibo bat eta Bilbo ekitatibo bat lortzeko aurrekontuak ekitatiboak eh, izan behar dira. Adibidez udal e, politikan dago auzokide plana deitzen dutena, baina e, finantziazio berdina ematen diote auzo guztiei eta auzo guztiek ez dituzte behar Mm, berdinak. Horregat, horretarako ba, bueno, e, e aurrekontuak izan behar dira participatioak eta ere bai ekitatiboak bakoitzari behar dituen rekurtsoak eta finantziazioa ematen. Hori da desberdintasunekin amaitzea. Oto, proposatzen duzuena da, euneko batetik gora erabakitzea, herritarrek aurrekontuaren kontuaren bai, gain, eta gainera, e, euneko laura, eta gainera, auzo bakoitzari desberdin epideratzea dirua beharren arabera. Beharren arabera. Baina gaur egun adibez, indautxuko erritarrek eta lapeñakoek diruko buru berdina jesotzen dute erabak Bai, auzokide plana hori da, ematen dizkiete errekurtso berdinak auzo guztiei, eta beharrak ez dira berdinak e, ba, e, bilboren zentroan, eta adibidez goiko auzoetan. Batez ere, jasangarritasunaren e, aldetik. Seiro milio inguruko aurrekontua dauka Bilbok, bi bai. milioi terdi inguru nahiko zenukete erabakitzea herritarrek zertan gastatu. Hori da, hori da. E, bai, vinculante izatea hori beraien kesak. Eta etxe bizitzaren eh, prezioa, hori galdutako bueno, gerra bada dagoeneko, hala, ba, konpondu liteke. Bai, a ber, enplegua oso prekarioa da, batez ere gazten txat, eh, enplegu bi edo iru eh, batzuetan eh, egin aurrera eraman behar dituzte, adibidez, Bilbon, mila euroko alokairuak, ba, bueno, ordaintzeko eta horrela ezinbestekoa da eh ba, bueno, sina da e, mila euroko alokairu bat e, ordaintzea horregatik planteatzen dugu ba erregulatu behar direla e, alokairuen presioa eta adibidez ba e, parke municipala e, alokailuetan e, vamos e, centralizatua Baina merkatuan eta etxe bizitza pribatuetan, alokairu ateratzen diren... Publikoa, publikoak. Baina mila euroko muga jarri duzu, ez, ez, tope bat jarriko zen duke ere alokairuetan? Ez, eh, media dela, orengoa hmm. dela hori mila euroko alokailua da Bilbon e, media e, ordaintzeko alokairua. Ezu merkatu libre arautuko zen duke da tope bat jarriko bai, bai, bai, bai, alokairuak, bai, bai, bai. Eta zenbateko hori... zabalitzateke topea? Bueno, e, ez dugu, dugu zehaztu, baina bai hori kontrolatu behar da zebe bestela, bueno, bakoitzak beretzearekin jartzen du nahi duen presioa, eta mila euroko adibide soldatekin ezin da aurrera egin. Mm. Eta etxe bezitza utzekin, zer egin behar da, hor tasaren bat ezarri behar da utzik dauden etxe bezitzen dugu? Hori da, bai, hori esatzen dugu, ez dakit orain datua ez, naiz, ez dut goratzen zein, di, zein bat hori etxe bizitza utz dauden, baina hori ere bai erregulatu behar da. Etxe berriak egingo lituzke, Bilboko udalak? Bai, baina egin behar badira, bueno, e, ba, izateko publikoak eta alokairu mod, eh, modeloan. Eta alokairu soziala zenbatean? Ez dugu zehaztu egia E, e, alokailu sozialak ere bai garrantzitsuak dira, baina gure, gure lehentasuna da, ba, ba hori alokailu publikoa gazten, txate soziala, e, vamos, lehentasuna bezala. Oso luta egon izan da, esan izan da bintzat, eh, eh, turismoak ekarri duen, jende holdeak nola baitere, etxe bizitzak turismora bideratzeak ere, etxe bizitzen prezioak gora egin duela, horregatik egin duela mhm. gora. Zuek ze eredu probosatzen duzue eh, mhm. Bilbo turistiko batentzat, turistiko izatea nahi baldin baduzu ebintza? Aber, turismoa igotzea ondo dago, baina ezin du bilbotarren esentzia eh, galdu. Hori da gure eredu kulturala adibidez, e, hor eh, ba, bueno, mm, ondo dago jendea bilbora etortzea, ba, bueno, e, arro sentitzen gara bilbotarrok gure iriaz, baina hori ere bai, e, bai turisten eta bai hausokideen artean, ba, bueno, konbibentzia hori e, ba, begiratu behar dugu nola dagoen adibidez alde zaharrean. Orduan hori begiratu behar da nola konpaginatzen den hori turisten eta usokideen arteko bizitza. Eta bueno, ere bai pentsatzen dugu eh, talentu asko dagoela eh, Bilbon eta ez dago ekosistema kultural ona beraien txat. Adibidez, e, eh, guen sarrera bat amazazpi euro e, kontatzen du orduan, E, eredu kulturala hori emtibikoak edo eventu, mega eventuak, ba, ez dugu esaten esetz, baina ez da gure lentasuna edo ez da gure eredu kulturala ba, bueno, nahi duguna. Nahi dugu gure, gure idiosinkrasia gure esintxea mantendu eta bilbon dauden ba, bueno, e, dauden pertsona kulturen arloan lan egiten, ba, beraiei babesa ematen. Eta ere bai, kulturaren e, ba, bueno, hori eskubidea bermatu pertsona guztientzat. Mm. E, zu kultura turismoaren zat, erakargarri bezala esan diazu, baina nola egin liteke turismo hori guztientzat aberasgarri hori? Posible da turismotik guztiak aberaska, ez bakarrik etxe jabeak, ez bakarrik tabernariak, ez bakarrik hotelen jabeak, Erritarrak orokorrean turismotik aberaztea posible da? Hortarako badauka ere durik, elkarrekin Podemosek? Bai, ezke hori da, turismoa esaten dugu, bale, turismoa ondo dago, turismoaren igoera ondo dago, baina komertxo lokalean, gure komertxo lokalean, euki behar du e, eh, ondoriak bestela, azkenean gure esentzia galtzen, galtzen dugu, nahi dugu, ba, bueno, bil, e, eh, turistet bilbora etortzen direnean, nahi dute pintxoak nahi dute e, eh, komertxo lokaletan e, aritu, eta bueno, hor, ba, ba, ekilibrio bat egon behar da. Mm komertzio lokala, denda txikiak. Denda txikiak hori mantendu. Eta nola lortzen da horeka hori denda handia, kanpo alden duen superfizia handi horiek, eh, katea handien, eh, dendak bilu erdigunean ere, Nola lortzen da horeka hori denda txikien eta eta hundien artean? Bueno, ba, batez ere, eh, udal gobernuaren lehentasuna denda txikiak izaten. Osea, ba, ba, ba, hori, ekilibrio hori mantentzen, bestela eske galtzen da guri diozen klasia, eske hori da. Eta nola lagundu litezke denda txikiago? Ez erraztasun eman dakizkiek denda txikiei haundien aurrean adibidez? Ba, adibidez, gu planteatzen dugu eh, impuesto medioambientala deitzen duguna, eh, denda eh, handien txat, edo super, grande superficies deitzen dena, tasa bate jartzea, eta impuesto hori rekaudatzen duguna, ba, e, denda txikietara edo komertzio lokaletara joatea. Hori izango zen neurri oso ona, ba, gure komertzio lokalak mantentzeko. Hmm. Aspaldian eh, asko hitz egiten da pertsezio baten inguruan ere eta Bilboren inguruan da. Segurtasun <laughs> ezaren pertsezio horren inguruan. Mm Esaten duzuelako zuek udaletik segurtasuna badagoela, baina gehiago dela pertsezio kontu bat, ez? Mhm. Zu nola ikusten duzu auzi hau gai hau? Bueno, eh, Bilbo segurua da, datuak horrela esaten dute, baina egia da azken boladan ba, bueno, konfliktoa, gatazkak e, areagutu direla. Eta jendearen percepzioa, esan dugun bezala, ba, bueno, e, segurtasun eza dagoela esaten dute. Eta bueno, jendeari kezkatzen zaiona, elkarrekin Podemosi ere bai. Guzte dugu prebentzioan lan egin behar dela, eta hitz egiten dugu udaltzaingo e, ba, bueno, kaleko udaltzaingo baten bate eredua ba bueno e, sustatu esaten dugu ba bueno udal e, udaltzaingoek ezagutu behar dut, eh, dutela oso ondo e, auzo batean non dauden gatazkak eta auzokideek horrelak e, sentituko dute babesa udaltzaingoen babesa se bestela azkenean zu zuretzean edo zure auzoan ba bueno gatazka bat e, daukazuenean eta jarri behar duzu denuntzia eta miribilara joan ba azkenean ez duzu egiten, eta esaten duzu, ban, bueno, ja soluzionatuko da hau ez dakin noiz. Orduan, e, prebentzioan, e, hori izango da gure eh, segurtasun modeloan, prebentzioan, e, ba, bueno, e, hori izango da gure lentasuna, eta ere bai esaten dugu, e, beraien zer dagoela, eta azkenean desberdintasun asko daude gatazka auk sortzen direnean. Horregatik esaten dugu, ba, desberdintasunekin amaitzea, ere bai, percepzio hauekin, honekin amaitzea, e, ba, bueno, bide ona izango zela. Mm-hmm. Inkestek diote, eta inkestak asko begiratzen dira eskolderri indarraldia daukala, ez orain bakarri, ez eta urteetan, eta mm, ba, transizio garaitikona indartso egon dela Bilbon, ez Horri aurre egin dakioke, edo nola egiten zaio horri aurre? Bueno, inkestak, ja, bueno, inkestak, inkestak dira, azkenean, bueno, nik esaten dudan bezala, mm, balio duen inkesta da maiatxaren hogeita zeia gertatuko dena. Da, bueno, egia da, ba, bueno, eh, nire kampaina ba, bueno, nahiko jendea posik dagoela, ba, bueno, abesas ematen, ematen digut eta nire percepzioa ona, <laughs> ona dela. Baina bueno, ikusiko dugu igandean ze, zer gartatzen den, ba, bueno, e, posik dago, egia Ba, bukatzeko bina Sandrea, e, zer dauka elkarrekin Podemos ez, zer dauka zure autagaitzak, zuen autagaitzak, beste alderdik eman ezin duten zer da zuengan bakarra dena eta beste izango ez dutena? Bueno, ba, nik uste dut, e, gaztea izan da, e, udaletzerako aire freskoa behar du, behar, behar du ezin da mm, jarraitu orain arte bezala, idei berriak, pizka bat e, udal, udala mugitzea beharrezkoa da, eta batez ere neurri progresistak e, mai gainean jartzea ez jarraitzea beti bezala, batik ez, bazik eta aldaketa ba, bueno, sustatu. Baina, binaz, elkarrekin Podemosen Bilboko autagaia eskerrik asko. Euskal etortzatik eta <laughs> zorterik horrena eh, datozen hautezkunda igandean. Eskerrik bai, asko. Eskerrik asko.